una nuova umanità che sappia guardare che cosa c'è di là della rabbia, del terrore, del lamento, del rancore. diversidad de mensaje Mexico.